it is a pain for all of us actually finally it's over hello everyone भाई आज से नवरात्र शुरू हैं तो आप सभी को हैप्पी नवरात्र और आज से हमारा भाई नौ दिन का यज्ञ भी शुरू हो जाएगा नौ दिन हम फास्ट रखेंगे और ये नौ दिन हम हर दिन दैनिक यज्ञ करेंगे हाँ जी तो भाई आज है सैटरडे हवन हो चुका है और मैं बस आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ एक मिनट रुको ठीक है तो भाई ऐसा है इस वीक विक्टोरिया में स्कूल फाइनली ओपन हो गए जो कि पिछले छः महीने से बंद पड़े थे अब मैं भाई यश को छोड़ने लेने गया जस्ट टू सी कि भाई कैसा कैसा है वहाँ पर चल भाई जल्दी टाइम हो गया मेरा अच्छा ओके जल्दी तैयार हो जाओ तो भाई आज जो है बहुत दिनों बाद यश के जो है आज नहीं मतलब कल खुल गए थे आज सेकंड डे है तो यश को मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ वैसे हम अंदर नहीं जा सकते हैं बट फिर भी मास्क ले लिया तूने okay let's go Ready? Yes? Oh. Okay. लगा ले मास्क ये बच्चे भाई छोटी गाड़ी से जा रहे हैं भाई जबरदस्त अंदर फुडिंग ले जाएंगे ऐसी हाँ। तो फन के लिए रहे हैं तो भाई यहाँ पर जितनी भी क्रॉसिंग है ना वो सब क्रॉसिंग पे ऐसे ये लेके खड़े हो जाते हैं स्टॉप साइन ताकि बच्चों को पार करा सकें हम्म। तो नॉर्मली हम अंदर तक चले जाते थे बट आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है कोविड की वजह से तो सारे पेरेंट्स बाहर ही दिख रहे होंगे आपको चलो yes bye um, also say that you thought maybe you did it वापस चलते हैं नॉर्मली यहाँ पर पेरेंट्स अंदर क्लास तक छोड़ सकते हैं क्लास में भी जा सकते हैं बट अभी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन उसी की वजह से करी हुई है कोरोना की वजह से यहाँ पे नॉर्मली ना जैसे मैंने बोला पेरेंट्स अंदर तक जा सकते हैं बट वही है कोरोना की रिस्ट्रिक्शन है अदरवाइज़ मैं अंदर जाके दिखाता आपको बट एनी फिर कभी देखते हैं भाई स्कूल खुल गए फाइनली छः महीने बाद मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था काफ़ी छः महीने से कि कैसे काम चल रहा है कई लोगों के लिए होगा कि भाई जो रिमोट लर्निंग है वो बेटर है but there are some advantages obviously but disadvantages ज़्यादा हैं क्योंकि रिमोट लर्निंग की वजह से बच्चे जो है इतना टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हैं कि there there is a lot of distraction whereas अगर क्लास में होता है तो होता क्या है कि टीचर है वहाँ पर uh, वो देख रही है अगर बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो अगर वो कुछ पढ़ा रही है तो बच्चे उस पर ध्यान देंगे uh, बच्चों को डर लगेगा बट अभी क्या है because of this remote learning वो डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हैं कि कभी वो चैट में बिज़ी हैं कभी वो गेम में बिज़ी हैं कभी वो यूट्यूब खोल लेते हैं कि भाई देखना है क्या तो I don't find this very beneficial actually so another benefit एक ये हुआ है कि भाई एक पेरेंट को तो बच्चों के साथ लगना पड़ता था सारी चीज़ें देखने के भाई जूम मीटिंग कितने बजे है कितना क्या है कितना होमवर्क मिला है क्या नहीं है तो it is a pain for all of us actually finally it's over तो ये अच्छी बात है भाई यश की छुट्टी हो गई है लगभग होने वाली है और मैं उसको वॉक करके लेने जा रहा हूँ आज ज़्यादा दूरी नहीं है 800 मीटर का डिस्टेंस है घर से स्कूल के बीच में चलते हुए अच्छा तो यस एक चीज़ बताओ यार ये क्या चेंजेस देखे तुमने स्कूल में अब तो मतलब कि लॉकडाउन के बाद में Not much, but we can't change. Let's say we sit down on our seat. Now we can never change where we sit. We have to stay there all. What about water uh, taps and everything? What are water the changes? Water taps are off. We have to drink from our water bottle. Ah, right. Anything else you experienced? Uh, assembly is now online. We ah. Right देखो यूवी जो है वहाँ यूवी भाई नाच रहा है घर के बाहर खड़े होके वेलकम कर रहा है भाई इसका देखो वो देखो गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है सुबह से बेचारा देखता रहता है कि यश भैया आएंगे इनके साथ खेलूंगा मैं ये देखो खाली डिसएडवांटेजेस नहीं है एडवांटेजेस भी हैं कुछ कि बच्चे भाई कंप्यूटर यूज़ करना अच्छे से सीख जाएंगे अगर कई बच्चों को वैसे नहीं मिलता है कंप्यूटर यूज़ करने को तो this is a time they are quite familiar with Word Excel and other things actually not just that कई सारी और एप्लीकेशन सीख गए हैं जैसे यश को जो है जूम मेरे से ज़्यादा आता है कि किस चीज़ में कैसे बैकग्राउंड चेंज करते हैं कैसे क्या चीज़ करते हैं मुझे नहीं पता इतना तो ये नॉमिनल एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस भाई ज़्यादा हैं तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीक रिमोट लर्निंग की वजह से भाई ओ भाई <laughs> ये देखियो ये बीच में कह रहे नहीं एनीवेज मत कर बेटे अबे यार ये मोटरसाइकिल एनीवेज तो खाली डिसएडवांट मैं क्या बोल रहा हूँ यार ओके खाली <laughs> अब देखो हाँ अब हाँ, ठीक है